В дні прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг, темнооким, чудесним гостем, я чекала тебе з доріг, забарився, прийшов не скоро, марнувала я дні в жалю, і в недобру для серця пору я сказала комусь люблю. Хтось підносив мене до неба. Я вдихала його, голубе, і не мріяла вже про тебе, щоби цим не образить тебе. А буває, спинюсь на місці, простягаю руки без слів, ніби жду чудесної вісті з невідомих нікому країв. Є для серця така покута забувати скоріше зло, аніж те, що мусила бути, і чого в житті не було.